嗯。what 哈。哎呦的妈。嗯。有人。 <laughs> 응? 예? 妹儿，妹儿，啊！放你了。嗯？What？阿尼克不收巴 shit。 얼굴 응? 열 응? 응? 응? 응? 응? 嗯？嗯？嗯？啊！妹子，你给我吓笑。跳！嗯？嗯？ Hehehehe <laughs>